えー、1人対抗3台操る対抗、えー、ご覧いただきたいと思いますよろしくお願いします